кээ бир нерселер кыймылдаганда көрүнүүчү из калтырышат бул мисалы ак кардын үстүндө чуркаган лыжачынын изи асманда учуп бараткан метеориттин изи карандаштын учунан кагаз бойлой калтырган изи нерсе кыймылдаганда калтырган сызык бул нерсенин траекториясы деп аталат